Ja, hallo liebe Leute, ich bin der Gernot. Ähm, ja, und bei mir war der Robert äh, jetzt auf Besuch, hat mir da diese wunderhübsche kleine Schatulle aus der Slowakei mitgebracht. Und ich habe für auch eine Kleinigkeit, das ist ein wunderschönes Ding zur Behübschen des Wohnzimmers. Und wofür es genau ist, das müsst ihr herausfinden, wann der Robert bei euch ist.